ውድና የተከበራችሁ የቻይና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰላም ፍቅር ለእናንተ ይሁን ባላችሁበት። አዲስ ከሆናችሁን ከም ወደ መሴቱ በሰላም መጣችሁ። መሴቱ ዩቱብን subscribe like አርጉ። እስካሁን ደግሞ like subscribe እያደረጋችሁኝ ያላችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። ፈጣሪ ያከብድልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። like አችሁ፣ subscribe አችሁ፣ share አችሁ በጣም support ያደርገኛል እና ከልብ ነው የማመሰግነው። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ subscribe አድርጉልኝ፣ አበረታቱኝ። ዛሬ ለየት ያለ ነው። የቆየ ተጠቅሜ አላቅም። ሁለት አመት ሆነዋል። በፊት ይጠቀም ነበረ በየጊዜው ሂና። ይሄ ነው ሂና ነው። ሂና በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር። አሁን ጊዜ በጣም ይሞቃል። በጣም ሙቀት ነው አረብ ሀገር በጣም ይሞቃል። ስለዚህ በእኛ ደግሞ ስራ ስንሰራ ሻሽ እናስራለን ሻሽ እናስራለን። በጣም ይሞቃል። በሙቀት ምክንያት ጸጉራችን ይነቃቀላል። ይህና ደግሞ ቅላችን ያጠነክራል። ቅላችን በደንብ ያጠነክራል። ይህ በፊት ይጠቀም ነበረ። ከሁለት ዓመት በፊት በፊት ያኔ አረብ ሀገር እንደመጣው ቅሌ ያጠነክራል። እሱም በደንብ አውቃለሁ። ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ነው። እኔ normal እንትን ነበረ። ይሄም natural መቶ percent natural ይላል። እንግዲህ ወደ ቡኒ ጸጉር ይቀይራል። ይህን ነው ወደ ቡኒ ጸጉር ይቀይራል። እስኪ ዛሬ ተቀብቼ ላየው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ምን ይላል እዚህ ጋር ጥሩ ውጤት ለማግኘት በወር ሁለት በወር ሁለት ጊዜ ተጠቀሙና ጸጉር በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ከለሩ ቡኒ ይሆናል። ቅሌም እና ቅሌም ያጠነክራል። አሁን በዚህ ጊዜ በጣም ያስፈልጋል። በሙቀት ጊዜ አሁን ሰሞኑ በጣም ጸጉሬ ማለት ነው በጣም ሲፈታው በቃ እየተሰባበረ አይደለም፣ አይሰባበርም፣ እንዳለ እያራገፋ ነው። በሙቀት ምክንያት ነው። ስራም ስንት በጣም ይሞቃል፣ በጣም ይሞቃል። አሁን ወቅቱ በጣም ሙቀት ነው እና ይህና ደግሞ መፍትሄ ይሆናል። በፊትም ስለ እየተጠቀምኩ ስለነበረ ይሄም ባይሆንም ይሄ ባይሆንም ይሄ color ወደ ቡኒ ይቀይራል። ይህ natural ሆኖ ወደ ቡኒ የሚቀይር ነው። normal አይደለም ወደ በትንሹ ብቻ እንትን እምል አለ ወደ ቡኒ የማይቀይር በትንሹ ብቻ እንትን እምል እሱ እሱ ነበረ እየተጠቀምኩ ነው ያለው ለቅሌ ብዬ በፊት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያስፈልገኛል እና እስኪ አብረን ነው የምንሰራው። ከዚህም ይታያል ብዬ ያስባለሁ። እና ይሄ ነው ጽሁፉ ራሱ ይኸው እንዳለ screenshot አድርጉ። በዚህ ጋር ደግሞ ሂና እንደና እስራኤል ከለር ይላል። ያኔ ምንም አልኮል የለውም፣ አይጎዳም። ግን ወደ ቡኒነት ወደ ቡኒነት ይቀይራል እንጂ ጸጉር አይጎዳም። ጸጉርን አይጎዳም። natural ነው። natural ሂና ነው። እስቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን color normal color ተጠቅሜ አላውቅም። ምንም አልኮል የለውም። ጸጉር አይጎዳም እና አብረን ነው የምናየው። ከፈትኩት ነው ምን ይመስላል። ወደዚህ ልጨምር። ዋው ውስጥም ሌላ ነገር አለ። አሁን እኔ ይሄንን ለሁለት ጊዜ ነው ያልከው፣ ሁለት ጊዜ ነው የማደርገው ማለት ነው። ለምን ይሄ ይሄና በወር ሁለት ጊዜ ተጠቀሙና ጥሩ ውጤት ታገኛላችሁ ይላል ጽሑፉ እዛ ላይ እንጨምር እንጨምር ሁለት ቦታ ላድርገው። ሁለት በወር ሁለት ጊዜ ተጠቅሜ ውጤቱን ደግሞ አብረን ነው የምናየው። እስከዛ እኔ ቪዲዮ አልለቅም ማለት የሚለቀው ቪዲዮ የኔ መጨረሻ ላይ ነው። ይኸው ነው ይሄ ነው እና ይሄ ነው። ሻዩን ጨምረዋለሁ። ሻውን ከጨመርኩ በኋላ ይበጣበጥና ዘይትም ይጨምራለሁ። coconut oil አለኝ። coconut oil አለኝ። በደንብ ላደባልቅ በደንብ ያደባልቃለሁ እና ይሄንን አሁን እንደዚህ ሰርቼው እንደዚህ በጥብጬው ማለት ነው። ይሄን ነው ከሻዩ ጋር እና ኮኮናት ዘይት አለኝ ኮኮናት ዘይቱ ኮኮናት ዘይቱ እዚህ ውስጥ ነው ጨመርኩት። ጨምረዋለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። በደንብ ላደባ አደባልቄ ዛሬ እንደዚሁ አሳድረዋለሁ። ዛሬ አሳድሬ ነገ ምን ምን እንደሚጨምር እንዴት ነው የሚቀባው ሁሉ ቀርጸዋለሁ ማለት ነው። ላዝም ማደር አለበት። በአንድ ጊዜ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ማቆየት አለብን። ይህና በጥብጠኑ ማሳደር አለብን። የጸጉራችን ማክስ ለቅኔ በጣም አሪፍ ነው። ይሄንን ተጠቅሜ ባላቅም እንደዚህ ከለር የሚቀይር ይህና ተጠቅሜ ባላቅም፣ ሌላኛው ይህና በጣም በሙቀት ጊዜ እሱ ነበር የምጠቀመው ማለት ነው። እንትን ቅሌን ያጠነክራል፣ ጸጉሬም አይነቃቀልም። ብታዩት በጣም በጣም ፀጉር እየተረጋገፈ በጣም እየተረጋገፈ ነው። በጣም እና ይህና ደግሞ እስቲ ለምን እኔ ደግሞ ቡኒ ፀጉር አልፈለኩም ነበረ አልፈለኩም ነበረ። ያኛውም ተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ከተቀባ ነው ያኛውም። ይሄና ፀጉር ቡኒ ያደርጋል። በፊት ቡኒ ሆኖ ነበረ ፀጉሬ። ከዛ ጥቁር ሂና ተቀብቼው ያ ቡኒ ሄደልኝ። ከዛ በኋላ በቃ ሻምፖ ደግሞ ዘይቶች፣ ቅባቶች፣ የገላ ዘይቶች እሱን እሱ ሲጠቀም ፀጉሬ ወደ normal ተመለሰልኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ግድ ስለሆነብኝ ፀጉሬ በጣም ቢሰባበር okay ችግሩ ሌላ ነው። ይሄ ፀጉራችን የሚነቃቀል ደግሞ እንዳለ የሚራገፍ ደግሞ ታልኩት እንጂ ቢያሳያችሁ ኖሮ ታልኩት እንጂ በጣም ሳላባጥር ራሱ እንደዚህ ሳረግ ዝም ብሎ ይራገፋል፣ እንደዚህ ሳረግ ዝም ብሎ ይራገፋል። ስለዚህ መፍትሄው ይሄና ነው ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ በጥብቻለሁ። ይሄው እንደዚህ በጥብቻለሁ እና አሳድረዋለሁ እስከ ነገ ማነገ ምን ምንድን ነው ምን ምን እንደሚጨምርም እቀርጸዋለሁ፣ ሲቀባም እቀርጸዋለሁ ማለት ነው። ይህ መጨረሻ ውጤቱን አብረን ነው የምናየው እሺ እያቆራረጥኩ እያቆራረጥኩ ቢሰራም አንድ ላይ እንትን አድርጌ እስቲ ውጤቱ አብረን የምናየው። ይሄ ለመጀመሪያ ነው። ይሄ ከለር ይሄና እኔ ለከለር ብዬ አይደለም መጀመሪያ ግን ደግሞ አሁን ወቅቱ በጣም ሙቀት ስለሆነ ያስፈልገኛል ለጸጉሬ። እንደዚህ ከድኜው ከድኜው ለነገ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። አንድ ቀን ማውል አለበት ደግሞ ፊትሽ ለምን እንደዚህ እንዴት ነው በፊት ቪዲዮ ሲሰራ ቪዲዮ በጣም እንትን ይታይ ነበር አይደለ? ቁርጥ ቁርጥ መዳርት መዳት ነገር አሁን ይሄን ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። መጨረሻ እንትስል ማወራው ማለት ነው። ምክንያቱም እና እሺ በቃ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛ ሰላም እንደምን አደራችሁ? ሰላም እንደምን አደራችሁ? ደህና አደራችሁ? ይሄው በማግስቱ ነው እና እንዴት አደራችሁ? አዳር እንዴት ነበረ? ሁሉ ሰላም ሰላማችሁ ይዛ ባላችሁበት ሰላም ፍቅር ይዛ። ይኸው ትላንት በትብቼው ነበረ። ዛሬ ደግሞ አንድ እንቁላል ጨምራለሁ። አንድ እንቁላል ይጨመራል። wow ምን ይመስላል? ያው እንደዚህ ሆኖ አድሯል። ትላንት ሻይ አፊ በፈላ ሻይ እና ጥቁር ሻይ ቀይ ሻይ አለ አይደለ? እሱ እና ትንሽ ዘይት ጨምር የነበረው ኮኮናት ያሁን አንድ እንቁላል ጨምረዋለሁ። አንድ እንቁላል አንድ ላይ መክስ አደርገዋለሁ። እንቁላልና ይህን ነው ማለት ነው። እርጎ ቢኖር አሪፍ ነበረ። እርጎ አልጨመርኩም እኔ አሁን የምንጠቀመው እንቁላልና ሚና ሲቀባ ደግሞ አሳያለሁ። የሆነትን ነገር ያስፈልጋል። ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔር ሰላም ያድርግልን። ይህን ቀውስ ሰላም ያውርድልን። መቼ ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም የምትሆነው? ሁሌም እናፈቃሉ። የሀገሬ ሀገሬ ሰላም ሰላም ሰላም፣ ሁሌም ሰላም እንድትሆን እመኛለሁ። ሀገራችን ሁሌም ሰላም እንዲሆንልን እንፈልጋለን ሁላችንም ግን ደግሞ በጣም ያስጠላል። ግጭት አለ፣ ዘረኝነት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ያስጠላል። ይኸው አሁን ብጥብጥ አድርጌ ነው እንትን አልኩት። ይኸው በቃ አሁን ሄደን እንቀባለን፣ ሄደን እንቀባለን። እሺ ይቀባል፣ ይቀባዋለሁ እኔ አሁን ይሄ color ሂናን ነበር ማለት ነው። እኔ የእውነት እውነት ያገኘሁበት ጥቅም ያገኘሁበት ቅሌን ጠንካር የሙቀት ጊዜ ቅሌን ጠንካራ ያደረገልኝ normal ኡ ሂና ነው። ያ ሂና ማለት ነው በፊት እየተጠቀምኩበት ነበረ። በጣም አሪፍ ነው። አሁን አረበገ በጣም ይሞቃል አይደል? አሁን ጊዜ ስለዚህ ቅሌያችን ደግሞ ለምሻ ስለምናስር በቃ በሙቀት ምክንያት ጸጉራችን እንትን ይላል። እና አሪፍ ነው። ይህና ለቅላችን ለውበትም ለእድገትም እንደዛ ያኔ ይላሉ። ግን እኔ በጣም ጥቅም ያገኘሁበት አይነካከልም ነበረ፣ ያጠነክረን ነበረ። አሁን ቦታ እንቀባው እና ቪዲዮ ቁሜ ነበረ ሲቀባ ሁሉም ቦታ አዳርሽ ነው የተቀባሁት። ሁሉም ቦታ አዳርሽ ዋለሁ ሁሉም ቦታ በስምንት ዓመት የተመለስኩት ሶስት ዓመት ተቀብቻለሁ። ሶስት ዓመት ሙሉ ብዙ ጊዜ ይጠቀማለው ይነጠቀማሉ ፀጉሪ ቡኒ ሆኖ ነበር እና ከኔ ላይ ደግሞ ጥቁር ፀጉር ፀጉር ነው ያኔ ለምን ይቀራል? ለምን ይቀራል? ምንድነው የማደርገው? ሁለት ማንደራ